Doping. Obrigado, guitarra, sério. Deixa esse cabelo assim. Obrigado, obrigado, vamos, certo. Allah, Allah, Allah. رشتك من عامين جنبوع الطيب السن وجها بسيطا كان وجها وجيا مفضلا وجها بسيطا كان وجهي مفضلا غير أنطم جاه غمامة شعرا طول ولي الضفائر المبتدع وقلبا كأضائر قناديل صافيا وحبا كأغراق الأصافير أولا أصابعك المرساة كانت مناجما سلم لمعنها لؤلؤا وقرنفلا أثوابك البيضاء كانت غمائما ترشرش ذريا ذريا ذريا حيث أعطاك مخملة Thank <laughs> you. عرفتك صوت ليس اسمع صوته وفقرا خجولا كان اخشى المقبلة فأين مضت تلك العيوبة كلها وكيف مضى الماضي وكيف تبدل توحشت حتى صرت قبة شارع وكنت على قدر تحن لا فلا والشوق والعز قد عبدت فلا وجهك الوجه الذي قد عبدت ولا حسن الوجه الذي كان منزلا وداعتك من جودك تعالت ودعتك لولا استحالت رانة وزنتك لولا استحالت تبدلا أيمكن أن تغدو المليكة هكذا ولا أن بدائيا وجهنا مكحلا أيمكن أن يخلال حكمتها الكون أن تصلح الخمر كريمة عم ولا وأن تصبح الخمر الكريمة حملا يروعني أن تصفحي غشرية تنوع يداها بالأساور والحلا تجودين إلى شقة هرة جودية ليست غير التخيلات لا على من كنت يا صديقتي وقد كنت أيام أيام يا من يا Thank you. سلام على من كنتها صديقتي فقد كنت أيام البساطة أجمل لا إله إلا الله لا إله إلا الله Thank you. لذ بذكرى وإن كنت لا طيبا ولا شكرا لك الحمد حمدا طيبا مباركا لك الحمد حمدا نستلذ به كرا وإن كنت لا أحصي ثناء ولا شكرا لك الحمد حمدا طيبا يملأ السماء اخطارها والأرض والبر والبحر لك لك الحمد حمدا نبتغي وسيلة لك الحمد في الأولى لك الحمد في الأخرى لك الحمد لك الحمد أخرى Thank you. ألف شكر يا لا بحمد بياي ألف شكر يا ألف شكر يا لا بحمد كبريائي أو هذا جواب حبي وبذلي أنا أعطيتك الذي ليس يعطى من حياتي وأنت جاحا وارتقتني يا رخيم الأشواق خمس سنين على دخان ورمل كان شعري عليك شلال ودي تنادوا بابن الفجير ربيعا كم على دهري جلست تصلي وانا اليوم ليس عندك شيئا اين عيني نصيبي فلا تلامس يدي بغير شور عندك الآن من تحل محلي عندك الآن من تحل محلي لو صلي لكي تكون سعيدا بهواها فهل تصلي لأجلي فهل تصلي تصلي تصلي أنت طفلي الصغير أنت حبيبي كيف كيف أقسو على حبيبي وطفلي هي في غرفة شرارك ففتين أحضانها ستعرف فضلي يا صديقي شكرا أتمنى لو وجدت التي تحبك مني لو وجدت التي فقد من التبريح والكمدي وإن تكن قطعة ذابت من الكبد واقنع بمن لم يزر سبحانه وطن Thank you. واصبر على الكسل أن الله في معظم الأجر واضرب جودا تجري كما صرعت النائبات وقل يا سيدي يا رسول الله خذ Thank you. يرغبنا من سعود الطريق إذا ضاق الخناق بخفض غير مستعد خير بريا من عرب ومن عشم أكرم الخلق في الأقوال والوجود محمد خير السادات المراد صار إن جار جار عز غير مسلم طيب بالله قوما لا خلاق لهم من أمة أمجت عن منهج الرشد أما التفاجر في النار فانقلها وحل منها وحل الجسد أقال على غاويها وأشرك الشمس حماها في هذه العود أقال إلى قصد السفير فكم بالحق من سابق منا ومقتصد وجاء باليمن والإيمان يرشدنا بالنور من ظلمات الزيغ والنكد له السماوات والارض شاهدة بمعجزات وآيات بلا عدل سماء عن الرمي والقصر وعن عد النبات وموج البحر والجبل سماح إلى حبيبي على بعدي أمسي ظنين الشاطئ والسهد أستودع الرب تسليني إليه الى شد الرحيل بهم عني وعن بلدي يا ناجي يا رشاق جنازلان بديار الإسلام لا ترضى جداك فاخر بمدح المصطفى وحي عني حبيب السائلين ولا تضع وديع التواهي الظهر والجنين عليه فوتك والصبر منتظر لغارة منك يا ركني ويا عطبي السر ينبي والفلاس ولا عمل أرجو النجاة دين أنت لم تجد وضاق ذرعي يا حال منكرة لدي أعظم أن أشكو إلى أحد لا زال يحسدني جهلي ألا أني عن الحر ما عاش لا أخلو عن حسدي الله الله Thank you. ربيت شهرا وكان مثل الصيف في بلاد الشوز الظلال والعبير قولي لهم أنا قصصت شعري لأن من أحبه يحبه قصير أمرت إلى معا وقفنا على الشموع لحننا الأميرة وحول البيان في ثوان وجودنا أشعة ونورا طوى الجميع في راعي فراشة تم أن تطير مواصلي وقت هدوء المتخذ أبنه سريرا بكل كبرياء يحبني يحبني كثير حبيبتي أخبر بأني حبيبتي أخبروك لا أملك العبيد والقصور ليس في يدي عقد ماس به أحيط بيدك الصغيرة قولي لهم بكل عنفوان يا حبي الأول والأخير قولي لهم كفاني بأنه يحبني كثيرا كفاني لأنه يحبني كثير حبيبتي يا ألف يا حبيبتي حبيبتي يا ألف يا حبيبتي بعينيك أنا كبير وسوف يبقى دائما كثيرا سوف يبقى دائما كثيرا سوف يبقى دائما دائما كثيرا Thank you. الأمر في الرجوع إليه في الرجوع إليه اليوم عاد كأن شيئا لم يكن نظرات الأطفال في عينيه ليقول لي إني رفيقة دربه وبأنني الحب الوحيد لديه حمل الزهر إلي كيف أرده وصباي مرسوم على شفتيهما ما أرده والحرائق في دمي كيف التجأت أنا إلى جندي ربعت راسي عنده وكأنني طفل عادوه إلى أبويه حتى فتاتيني التي أهملتها فرحت به رقصت على قدمي سامحت وسألت عن اخباري بكيت ساعات على كتفي ساعات على كتفي وبدون أن أدري ترى الجنود إتمامك العصفور بين يديه ونسيت حقدي كلهم في لحظة من قال إني قد حقدت عليه كم قلت إني غير عائدة لهم ورجعت ما أحلى الرجوع إليه ورجعت ما أحلى الرجوع أحلى الرجوع الرجاء Thank you. ترسم الاغاني الصغيرة ديا ودية اليوم اخر يا دية دية اليوم ديا اليوم اليوم اخر دية ولا ما في الاواني يا ولو كان العوالد والدي يجيا ولو كان Thank you. وخلاد ورساني نرهن الورقيدة قلبي غالي ولساني ولده ورقيقة حاشيتي ثم اللي سابق كواني فخلاد عزت عربيتي جهد عنها كلية عن عربي يا رب البيت حرية لا علمت هي بي سابع عن حريتي إذا كان للعربية حكم تخطيط Thank <clears throat> you. <clears throat> قلتي عنك تبقيه لعينك يبكي الخطيه خاطي يا حلال ما عينك فيه وقلت عن حايل مدانة بينك وياه يا غلانة غيبانا سعادة ما فيها ثقل أصل ولقب يا غلانا نبغي نعرف كان أقل يحيى والله كان أقلان بجبت الوادر زين السعد ذكريتين الجد مود فيك والله اللي تقريت ذا يرضى فيك لنا يبغيك والله الا سجيت العجب عليك ما جبت قال من قلت الريم علي نارية جلشني حقيقية وجلش وجلش من كانك فوت فوتك عليا يعني وكان زدان في التعزيك بيك السلوان العنسة زيني ما حسين حسيني حسين جاسر دا حسين رزق مسافر تكويني دخلت فيك انا فيك وفيك انا فيك ديني وديني فيك انا فيك وفيك انا فيك ديني وديني عند خير محيميد قبيل طيت مقيل حنيت الليل الليل وركبت طايت بلا تعطيل أمسخي رجال مطلق بتضعضعات في الحين الليل لا قلت لخزاك دار استعناق من تعطيل حالك هاد ما كانت الأخلاق خير محين جزات وناس كما في حياك لك جاي واخلاق منه داهت ويا زياك هذا الدري قبلها انا عنك ما تروق الكونان قلت لي يا سلمي توخر فيه انك مالك غيبان جات ليتي بانك مالك غيبان الراجل تيتقى اذكر يكونان واللي يحضيك آنيك وذاك يفكر ذاك الصايد اللي فمنشيك المغني سيد الاخضر Thank you. جعلك اللي سميت الحد اللي تهواه الوقت اللي لفيت على يا اصرف الهي ولا يلهي الخاطي هلا هو ملها والقفا أنا نبقيك وداي كيف تولاه سعدك اللي سميت الخد اللي دواه الوقت اللي رفيت على مرياه تراه حيث النبوة مضروب يرافقها على رياء بجنان الله أكبر لا فرج جلالة الكاسي من الكيس والعالي يا بس تركان يا سر الهداية يا روح الوجود المصطفى غير مختار ماري جيل عيسى مع التوراة بشرنا على خلائق لا تحصى وذلك ذلك ترى حركات النمل في ظلم التسعات يبقى إعلان يخفى ترى حركات النمل في ظلم التسعات عليك مع الثرات بشرنا ببغي مسندا كعبي أخباري وكم له من كرامات يخص بها معجزات وآيات ومعجزات كريمات كبيرة جدا كبري مرضى وفي ظلمي يدي وعنسنا في غزلان وأطياري وانسون قطب منزل عن كبوتك ما بابت حمام لساني اثنين في الغار الغائم رد له والجدع حنى له واستجفاط بسر منهم إسراري وكم وكم وكم يشرف الحجاج ترى من لم تبلغ الخرقة منه عشر من الساري إذ نظر دار جبعاء تحصيل دار ودنار وقنطار بل أرتجي منك في الدارين مرحمة وبرقانة بين عليك أشكى ربي دائما تبقى بقى عشيات أفكاري تمضي عليك عبير طيبا وعلى مهاجرين مهاجرين والأنصار Thank you. آه، بغداد دارا لأهل المال طيب طيبة ودين موقد دا دار ربي يمشي يطيق آه بغداد لا دار الضيانتي قرر لي بغداد بغداد بغداد لا دار الضيانتي قرار لي بغداد لا دار بالاستسقاء بالاستسقاء بالاستسقاء بالاستسقاء لكي يسير حقيقي اقسم مني ذات تشرب يا شرابتها يا رفيق زاد شراب زاد شراب زاد شراب يا على الرياض وكل إذا ذكرى لك يا الرياض Thank you. لبس واكره حياك وانت استوانت ما بغتي ما بغتي العين رذاك العين تعديت بغتي وتعديت بروت انقلاق وكرها وقرنقام شيتي لين بقى كلبان جدنا جدنا عدلتي تقدر بس قلب طاح وبيه ما شفت ماله شدود يبقى فيك فتي ولا فتي فوق تفيقي كان ارقم ولا بعد اللزم وما تحل بزاد اولاد سيد الوافي والواد بعاد منك وليلي كيف الوعد بعد اليوم لا عدت في المدن سبيقي يناديك الله وإن شكي اللي بيض والجبال فكرني فكر في ليل بعدت واكره اياك Thank you. تحية لمسيم تدايا حسن القوام مكرم دعاء بأمانة عند الرحيل إليك أم العزم التحية والسلام ورحمة من أقدمه كتابها بالمعجم من عاشق كلف يبوء بذنبه صب الفؤاد ما قد لا لصبابك قد أتى العقل كلف بحبك يا عزيز متيم اشكو إليك بعبرة وبعولة ويقول أنا إذ ملكت لا يا لا تقتلني يا عزيمة فإنني أخشى عليك عقاب ربك في دمي لم يكن لك رحمة متعطف فتحرج من قدرنا أن تأذن أن يخطف سهمك الرميد رميت وتطيش عنك إذ رميتك أسهمي وجدت صحاب الحب حين وردتهم الرجم يا والذي بعث النبي محمدا بالنور والاسلام القي قد ما هل بالحجيج وهم كبروا عند المقام ورغم ركن بيت الصهراني والمسجد الأقصى المبارك حوله والطور قد الصادق من يأذن لا خنت عهدك يا حسين ولا أبا قلبي إلى اصل لغيرك فاعلمي وكثر يا حسين فإنه خلط الحياة بعزه وتكرم قرأ الأمانة في المغيب لم يخن غيب الصديق ولا فعل المسلم أحصيت خمسة أشهر معدودة ثلاثة من بعد عالم هاي ثمانية هاي ثمانية تهل وتنقضي عليك بها شغل صب مغرم وجه الرسول لديكم حتى إذا قدم الرسول وليته لم يقدم لم يأتني لكم بخط واحد بس قليل فؤادي المتقسم حرمتني رد السلام ولا أرى رد السلام على الكريم محرم قمت عاتبة علي فأهل ما أن تعتذر بما عتبت وشكرا أيوة أنت خيرت واسمعي لما قالت وتفهمي من بعض ما لم تفهمي إني أتوب إليك توبة مذنب تخشى العقوبة من مليك منعم حتى أنال رضاك حين علمت بطريق دماء الوجه جاءت قطعتها ولا لقت بعض بعد رضا بعيش الأجن لا إله إلا الله Thank you. فاتحة في يديه فقلت تلك فاتحة الجنان فقال نعم ونانا فقلت اني لمشتاق واحن الى بناني فمت بنان وبه بنان فامسكت البنان مع البنان فقال في جنانك بعض عشقي فقلت وقير ذلك في جنان لا إله إلا الله Thank you. إن افتترت بأمداح النبي ولم يغفر فضيحته لغير به الستر في على النفس الشيطان منتصر للمصطفى عز من للمصطفى منتصرا